अनन्ताय नमः अच्युताय नमः अविचलाय नमः सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा जष्यामल कोमलाङ्गम् सीतास्मारोपित्वामभागम् पाणो महाशायकचारुचापं नमा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैव्यस्त्राधिनो देवी दुर्गे देवी नमो स्तुते चेतन जग जीव जे सकल राम मय में जाने बंद सबके पद कमल सदा जो सदगुरु भगवान महाराज की जय रामचन्द्र भगवान् जय राजराजेश्वरी दुर्गा महादेव